ಹೇಳ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಗ ಮಳಿರಾಯ ಮಳಿರಾಯ ದೊಡ್ಡವರ ಮಗ ಮಳಿರಾಯ ಬರುವಾಗ ಗುಡ್ಡದವರಾಗ ತಿಳಿ ನೀರು ತಿಳಿ ನೀರು ಗುಡ್ಡದವರ ತಗ್ಗಿನ ತಗ್ಗಿನ ಹೊಲ ಹದಾಗೆ ಹದಾಗೆ ತಗ್ಗಿನ ಹೊಲ ಹದಾಗೆ ವಾಕಲಿಗೆ ತಗ್ಗಿನ ಹೊಲ ಹದಾಗೆ ವಾಕಲಿಗೆ ಕೂರಿಗೆ ತಗುದೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೂರಿಗೆ ತಗದು ಹೊರಗಾಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೂರಿಗೆ ಸಟಿ ಬಿಗುದಾನೆ ಬಿಗುದಾನೆ ಕೂರಿಗೆ ಸಟಿ ಬಿಗುದಾನೆ ಬಿಗುದಾನೆ ಕೂರಿಗೆ ಸಡಿ ಬಿಗುದಾನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೂರಿಗೆ ಸಡಿ ಬಿಗುದಾನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹೊಲಕೋಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತಾನೆ ಹೊಲಕೋಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲದಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವರ್ಯಾರೆ ಬಿತ್ತಿದು ಹೊಲದಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವರ್ಯಾರೆ ಮೂತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಳಿರಾ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಳಿರಾಯ ಮಳಿರಾಯ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಳಿರಾಯ ಬರುವಾಗ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಳಿರಾಯ ಬರುವಾಗ ಕಾಯ್ ಒಡೆದು ಕೈಯ ಮುಗುದೇವ ಮುಗುದೇವೋ ಕಾಯ್ ಒಡೆದು ಕೈಯಾ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕೈಯ ಮುಗುದೇವ ಮಳಿರಾಯ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕೈಯ ಮುಗುದೇವ ಮಳಿರಾಯ ಕುರುಪುರುದಾರೂತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವ ಕೋರ್ಪುರದಾರು